Mm, mambo vipi mtazamaji wa Ultimate Media Online TV? Ah, siku ya leo tunakuwa na session mpya ambayo inakwenda kwa jina la Zenology ambayo utakwenda kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinaleta changamoto katika maisha yetu tunaoishi kila siku, wa masuala ya kiteknolojia, afya na maendeleo mbalimbali ambayo yanatuzunguka. So siku ya leo napenda basi tuanze na mada moja ambayo inakwenda kwa jina la ni jinsi gani unaweza kutambua kama mtu amedukua mawasiliano yako Ah, na njia ambazo unaweza ukatumia ah, kujitoa katika ah, huduma uh, hiyo ambayo mtu anaipata, kusoma meseji zako au kureceive uh, call zako, utakwenda kujifunza ni njia gani ambazo unaweza ukajitoa katika hilo. Hizi uh, njia zimegawanyika katika njia kuu mbili. Uh, njia ya kwanza ni call forwarding codes ambayo mtu anaingiza tu namba then anakuwa na risivu uh, simu zako meseji zako. Uh, njia nyingine tuta, tutaangalia uh, wale watu ambao wanatumia application ambayo yenyewe tunaita spying app. Mtu anaweka application labda kwenye simu yako au anamiliki, zipo app za aina nyingi. Kwa tutakuja kuziangalia, utatambua, je, kuna mtu kweli ana, ana, anapata mawasiliano yako, anadukua mawasiliano yako na njia za kujitoa, ili basi usimamishe huduma hiyo. Basi naomba tuanze upande wa kwanza ambao ni upande wa uh, call forwarding code ni jinsi gani basi utatambua kama mtu ame amedukua mawasiliano yako. Naomba ushike simu yako ili tuende sawa. Uh, ila usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata notification mbalimbali za content ambazo tunazi upload kila siku ili usichelewe kwa kwanza kuona content zetu. Pia usisahau kulike na kucomment hapo chini kama kitu kimekusaidia katika maisha yako ah, ambayo unaishi na changamoto unaopitia. Karibu tuanze. Basi ingia upande wa sehemu ya kumpigia mtu simu. Ukifika pale, bonyeza namba hizi ninazokutajia au ah, bonyeza nyota alama ya leli mbili moja alama ya leli, kisha chagua uh, laini kama unatumia laini mbili, chagua laini moja ku, ku, kuangalia kama unadukuliwa upande huo, na kama unatumia laini moja basi fanya kupiga. Ukipiga uh, italodi hiyo code kama inavyolodi unavyopigaga ah, labda nyota mia mbili na, na mbili ile kuangalia salio italodi kusoma hiyo code. Baada ya hapo basi itakuletea majibu kama hivyo unavyoona. Mimi simu yangu hakuna mtu ambaye ameidukua, unaona huko not forwarded, SMS not forwarded, data not forwarded, uh, kama hivyo lakini kama mtu amedukua basi hapo utakuta kabisa inakuoneshea kwamba call forwarded SMS forwarded. Kwa hiyo huyu mtu, kuna mtu anadukua uh, data zako ambazo wewe ukipigiwa, yeye anasikia uh, mazungumzo yako, anapokea meseji zako na kila kitu. Kwa hiyo kuna mtu anadukua, lakini ukiona uh, kwamba umeandikiwa not forwarded, basi maana yake uh, kuna mtu anaudukua. Sasa uh, inakuwaje kama umegundua kuna mtu anadukua na unahitaji kusimamisha uh, mtu asipate taarifa zako za muhimu ambazo unafanya mawasiliano kila siku, basi naomba uh, ubonyeze namba hizi tena. Uh, bonyeza alama ya leli leli zilo zilo mbili, alafu alama ya leli, jaribu kupiga tena. Ukishapiga hapo, itakuandikia huduma hiyo imebii hela, kwa maana yake wameshaifuta. Kwa hiyo hapo uko huru kufanya mawasiliano yako na mtu mwingine yoyote na mtu hajaforward. Ah, hiyo ni njia kwa kutumia uh, tumesema call forwarded code. So tumeangalia ni kwa jinsi gani unaweza kugundua mtu ame, ame, ame, ame, ame, amedukua mawasiliano yako na namna ya kumzuia. Basi twende sehemu ya pili ambayo tutaenda kuangalia spying app, ni kwa jinsi gani basi tunaweza tukatambua kama kuna mtu amespy na jinsi gani ya kuzi, kuzifuta hizo app ambazo mtu ameweka ndani ya simu yako ila basi usisahau kusubscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata content mbalimbali mbali katika uh, playlist yetu ya The Knowledge. Basi naomba uh, uingie kwenye Play Store, Google Play Store yako. Ukishafika Google Play Store kama hivyo, itakuwa load. Ikisha load Google Play Store yako itafunguka. Google Play Store ikifunguka kwa juu kabisa upande wako wa, wa, wa kulia huku utakuta ile akaunti yako na picha ya akaunti yako kama hapo unavyoiona. Kwa hiyo utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo itakuletea option nyingi, kwa hiyo wewe utaenda utabonyeza option moja ambayo ni uh, hii option yako ambayo imeandikwa play protect. Unaona, ukishabonyeza hiyo play protect itakupeleka moja kwa moja katika hiyo chapter ambayo hii chapter imeandikwa pre protect. Hapo utakuta uh, sehemu hii ya ulinzi, yani maana yake itakuwa ina, ina, ina, inakuoneshea basi hizo hapo ambazo zipo huko. Sasa hapo ukishafika, kuna kuna kitu kimoja tunafaa tuwe makini. Kama utakuta security yako ipo on uh, basi izime kwanza, kama hivi utaingia hapa utazima, then utaiwasha. Lakini ukikuta ofu, basi iwashe. Ona maana yake tunachohitaji ni iwe active, kwa sababu kama uliacha on muda mrefu, unaweza ukashangaa kumbe ilikopo imeslip, unajua. Eh. Kwa hiyo unaizima, unaiwasha, ni kama vile unaiactivate. Lakini kama utaikuta ilikuwa off, basi iwashe tu on, maanake itakuwa active moja kwa moja. Option hapo utabonyeza, ambayo hapo utaona scanning. Unaona, baada ya kuita on itakuja hapa scanning na chini hapa itakuonesha lesson tab zako zote. Kwa hiyo utabonyeza scanning, scan. Ikisha scan, kama kutakuwa hakuna app yoyote ambayo ni mtu amekuhack, itakuandikia kabisa kwamba itakwambia uh, no harmful app. Kwa hiyo hapo maana yake uko safe, lakini kama kutakuwa na app yoyote ambayo inaonesha inachukua details zako, uh, itakuandikia na itakuonesha kabisa Amful app removed, yenyewe inafanya kazi kabisa, ikishamkamata ina remove na inakuoneshea kabisa. Kama hapo unaona hii inaitwa Xwinds ni nayo ni, ni app ya kudukua ambayo ilikuwa ndani ya simu yangu, kwa hiyo yenyewe imeitoa kutokana ni Amful app. Kwa hiyo hapo nakuwa safe kutumia simu yangu na unaenjoy. basi naomba usisahau hapo kucomment hapo chini ni kwa jinsi gani basi umepata matokeo sahihi kwa njia hii. E, leo katika The Knowledge basi hatuna la ziada. Ah, ulikuwa na mimi Mr. 17.